Encara que pots utilitzar el Web Importer per exportar referències a Mendeley, t'aconsellem fer-ho directament des de la base de dades d'Scopus. Has de tenir en compte que per exportar registres d'aquesta manera has d'estar registrat. Així doncs, registra't o crea't un compte. Una vegada fet això, selecciona el document o documents que vols guardar i fes clic al desplegable Export. A continuació, esculls Mendeley i cliques sobre Export. Revisa que les dades descriptives siguin correctes. Títol, autor o autors, data de publicació, etc. En cas que no s'hagi importat qualcuna d'aquestes dades, la pots afegir manualment.